हेलो गुड आफ्टरनुन अल मेरो नाम रोनिस छेत्री हाल म दुबईमा छु म कुनै एउटा कम्पनीमा कार्यरत भएर अहिलेसम्म बसिरहेको छु दुबईमा र मेरो टपिक्स रहेको छ वाइ बिजनेस मल्टिभर्सिटी बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा किन ट्रेनिङ लिने भन्ने टपिक्समा म बोल्न गइरहेको छु यसको एउटा मात्र होइन धेरैवटा फाइदाहरू छ किनकि अहिलेको जेनेरेसन भनेको अनलाइनको दुनियाँ छ अहिलेको अनलाइन अनलाइन जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा ट्रेनिङ लिँदाखेरि धेरै फाइदाहरू लिन सकिन्छ जस्तै घरमा बसी बसी अनलाइनमा काम गरेर अनलाइनबाट पैसा कमाउने होइन धेरै सोर्स अफ इन्कमहरू छ बिजनेस मल्टिभर्सिटीबाट हामीले ट्रेनिङ लिएर कार्य गर्दाखेरि एकदमै धेरै फाइदाहरू हुने गर्छ जस्तै तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ भयो अनलाइन मार्केटिङ भयो तपाईँको बिजनेस कोचहरू ट्रेनिङहरू धेरै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले अहिले फाइदा लिन सकिरहन्छौँ फाइदा लिइरहेको पनि छौँ त्यसैले गर्दाखेरि बिजनेस मल्टिभर्सिटी एकदमै राम्रो हुन्छ अहिलेको जेनेरेसनमा थ्याङ्क यू